فاک قدرم به خانه خود نزدیک کرده خواه شاید شما خوب شد ناگ نتی ناگ نتی زیاد او نه چی رقم زده میره ای معلوم نیست با خدا یکی می خطا نمیره از دیدی این ریلکس بی بیشی که معلوم نیست کجا کجا اون آمد رای زوپن تو باش یار یک جزایی میتیم بان بان Thank you Thank you امروز در ویدیو قرار است برتان دانش آموزتون چه قسم میتونیم به سایر کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، امارات و سایر از این کشورها credit روان بکنیم و با 50 درصد تخفیف. پس این ویدیو رو تا آخر تماشا بکنید 100 درصد به دردتان خواهد خورد. کافی سوال اپ رفته و در قسمت search اپ Ding search بکنین و بعد از search کردن او را دانلود و بعدش open کنین بعد از open کردن اپدینگ شما سریعا میریم بر خود یک account میسازیم بعد از account ساختن من در قسمت send top-up کلیک میکنین و دیگه قسمت number مورد نظر کشور مورد نظر انتخاب کرده نمبرش کلیک میکنین و کارت مورد نظر کلیک میکنین بر روان کردن و در قسمت کردت به اندازه که شما دوست دارین درش کلیک میکنین و بعد از کلیک کردن در قسمت promo code کلیک میکنین مهمترین جای این میست که promo code شما در اینجا دقیق باید فردین 50 نوشته بکنید طوری که در این صفحه میبینین بعد از نوشته کردن این کد در روی apply کلیک میکنین شما 50 درصد تخفیف میگیرین و در روی pay میزنین و مستقیم در روی صفحه پی رفته و همراه اپل پی کریدیت کارت یا پیپال میتونین شما استفاده بکنین و آجیل یک روان بکنین کنین ناگفته نمونه برای استفاده کردن از پرومو کد ما اگه شما استفاده کردین دیدین کار نکرد شما میتونین که یک اکانت جدید بسازین و دوباره تلاش بکنین تشکر خوب صاحب نگفتم بگی فردین چرا لندن اشکالا نه مرا خوشم اومد بیکار بینیم با خب، انتی قدر چی؟ نام چی است؟ قدار به این مانا هست کش ها حساب دیگه تو یعنی ما سر او خب بده چه خواست هست تا میشه از ما اکی نان نخورده Watch out! Elinde şahım. Bilgi başlar başlar bir git. Ustaz başlar. Hadi gidelim nafar var. Thank you. Ne kombe hindi jak jak to je bože. Yeah, yeah. Al, io mi marco. ندارم حالا ده فور داری آبا تو من تو چی فردین من نال کدم فور دادم یه دفعه مرد فور دیدی سلای نوامده که چقدر پیمان هاست ریکایل از ریسیب ریکایلشو چی میگونی که بار فایرم میکنم اصلا کنترل نمیشه یک کدام سرش رو بزنید. واچ اوت. باید نفر باشه صدای فر میومد. Let's set up fire though. Let's set up. Enemies ahead. Watch out! Watch out! Перехерую. Hey. Bir gire bir gire lansa bir gire awesome. Okay. Thank you. Thank you. با هنوز چهار نفر دیگه در این دیگه مانده full damage ako. Jak do nič nezvyká. ليش نقل بيجي؟ كنا نزل انت Thank you. خودت از چی شد؟ دیگه رو برویم یعنی خیلی نمیدونه یه همون محبت نمیدونه همون شوشی همونه بگی آمد فردین بگی آمد Help! Watch out! Help! خوبش خوبش دو, نفر دیگه آمد دو نفر دیگه آمد این طرف با مسی طرف نفرم Awesome! بیا یه دو اردوش ناک نفرهای خودم میگیره Bir با مسیح با مسیح خودت طرفداران سوال چند نفر مانده بود الو بیم اسکواد زدی یک ساعت گپ میزنم مایک بسته پیش متر آمد اینجا اینجا بود اوت چی بود؟ اونجا از دپشت چیز از کوه سوان واسه داره vuracağız? 10 vuracağız. Demek aşağı gidiyorum. Vuru benim. Nasıl kamp var? ali. Na vara. Или МД-3 скажи, Окей, МД-3 сейчас я sabar udah. Watch out. Oh no no. Help. Bora bora bora bora bora bora bora. Biggie biggie biggie biggie. Oo full squad az چیزاتن Thank you. Thank you. سه این زیاد دارم در خانه خود نزدیک کرده خواه شما شما خوب شد ناگ نتی ناگ نتی زیاد او نه چی رقم زده میره ای معلوم نیست با خدا تا یکی خطا نمیره از دیدی این ریلکس بی بی که معلوم نیست کجا کجاست اون اومد رای زوپن تو باش یار یک جزایی میدیم بان بان تانکیو خب، خب، خب. تایید بیگه خدا خواه دیگه شکرد سپایدر در طرف چپ نزنید آنه طرف چپ کرد سپایدر آمده رایست اوپن میشه هر طرف اوپن میشه حالا هیچی رقم چیز بود بابا اینمیش بی کی بی رقم است او دیگه انداز دیگه انداز ما خوبش خوبش این زدی خدا فول جانم مسیحا دیگه یه چیز دیگه بیا بچه بزنش برو بچه میگه پانه استک او دیگه شما قضا دم خود نفتاد We're the best <laughs> دیگه از موتر افتاد یادر رش میکنم فقط که جد پلی خوردن آمده ما نه مگه بعد میزد اونو بی ریلکس بیبیش خیلی بد میزد ای آره. چی بود که انداختی چی رقم بم بوده؟ بم چیز بود الماسک الماسک از مندازم در میتی تم من مندازه یا نه دو کارم پیش میبره مره جای ما پیش جای کرد خواهی نه نه مگم سکواد خون کور بود